你收看的频道是牛奶大师师师师台。Hello，观众朋友，大家好，我是大师。OK，现在我们玩的游戏是《侠客风云传》呃 DLC 幽冥路。那我们现在要呃前去从阿比岛到中原的东海分舵这边。那 我稍微看一下，就是这次的模式啊，这次都是有，就是像这种大地图的方式去玩剧情的，不像就是我不确定后期可不可以像呃前传这样，就是到处走动这样这种的。目前好像好像是采取这样的模式。好，那库房的话就是你们的道具的地方，然后模式看起来跟之前差不了差不了多少。 好，那我们就进入侠客，啊，不是侠客啦，讲错了。那个这个红色圈圈，就是进入下一个关卡的时候。袁当生救下东海龙宫帮众，听闻率领龙宫者乃一名为敖广的年轻小伙，心下大旗，便随龙宫帮众前去拜会这位东海龙王。谁知众人抵达龙宫后，前方海上等着他们的却是。 哎，严大侠，咱们就快到了。你瞧，那位那岛上就是咱们，哎，喵，嗯，这是在操练吗？怎么海边岛上这么多船？喂，你们东海龙宫有这么多艘船呢？丢那吗？那是我人的船呢，我我我人的船。小李子，快转舵！安们这个火鱼场可不能直接冲进战场，从后边入港。啊，是，严大侠更好了。 俺们先跟帮主汇合再说。那些倭寇武艺虽然不露脸，但作用、作用船坚炮利，这么冲进去，怕是还没接接旋吗？就会给打沉了。我知道了，阿力，左文啊！妙妙。 情况如何？敖广，哇！以前敖广好帅。海帮主，倭倭贼虽然一时得偷袭得逞，但数量上我方船队仍旧占据优势。再过一段时间，便能将倭贼船队击溃。嗯，那些倭人，这是总算来真的。你们两个，另外再带一队人马出海，搜寻沉船落海的弟兄，把人都都上都救上来。啊，是，帮主。哦，你们回来了。 嗯，这位大胡子是……啊，帮主，这位是海外阿比岛的严大侠，便是俺们口中那位裘兰客。俺们在海上遭遇了一对倭贼，要不是严大侠，俺只怕是回不来了。哦，裘兰客吗？这危险你救我弟兄啊！可惜现在我没有闲工夫接待你谢礼什么的，等老子干翻那些倭贼再说。你们几个随我出海，干他妈的严大胡子！ 你们在这好好见识见识咱们东海龙宫的锁冠。这小伙子虽然血气方刚，但遇事毫不畏惧，亲力亲为，难怪能聚集这么一批人对抗倭寇。哼，我可不能给他看扁了。有这痛击倭寇的机会，我严丹神又岂能落了人后？敖兄弟，莫小瞧了我啊！哈哈，好样的，严大胡子！怎么走？你们一进去，护众准备了。 黑种忍者？什么人？小伙子，慢着！哎，谁呢？什么？小李子！你们这些混账！小李子，你承认点！可恶！穿越协议的倭人，倭人！你们到底打哪来呀？这装束和手法，这些倭人看来不像…… 海上那些寻常剑客，海辽望当心了，连当成败退。八戒路，八戒路，黑总军师哦，黑总国王了，一心做主角。哼， <laughs> 各地的党派就像千门大户，真是我国殃民了。语音是不是有换的？ 威廉有商业头脑，所以海盗，但船队多以贸易、收受沿海百姓供养为生，并不胡乱劫掠。看不下去，倭寇持续呃侵扰沿海居民，最重反击，使得保得沿海渔民一时安宁。看起来招式应该都跟以前一样。海子，哼，看你如今躲在百姓身家，是官。 靠！哼哼，哼，这地的灯海去向千门大火，真是我故乡险了。哒哒哒哒！呀，被躲掉啊！了，算帅！好像有点钝了。嗯，这些我能使什么技法？ 又是烟雾，又是暗器，擒贼先擒王，黑种罗网取你的命。什么狗屁魔王，想取我敖广的命？等下辈子吧！门我故乡哼！好像有点钝，我我那个画质开开了哦。 小李子快死了！可恶啊！你们这些混账！这刀伤，这小子可伤的不轻。小子往后退，这里交给我们。这他代表是死啊？会有什么剧情之类的吗？我靠！要被躲掉！ 这么会躲！哇！哦，枪！哇！快，我给他死！yes 的。 一只。 <laughs> 可恶，小李子没人替你。老张，起来！呵，帮主，严大侠，你到后面给咱们掠着。这些黑人活人，有再多稀奇古怪招数，我照样要一刀了结。我改变这个世道的雄心，终归只能是草莽野夫啊！ 补血救不了啊。哇哇！想都别想！哼！帮助严大侠，多谢。老杨，退到后边，我和严大胡子来解决他们。孩子 下国，怎么那个附加效果一直在那？看一下，啊，这个。 下整体的岩岩丹生的模组的确不是很好看，是我蛮意外的，就是也是意外，就是大家这其实都对岩罗他们的每个人角色的剧情，就是出身啊，其实颇好奇的，所以会做这个剧情，我想可能是本来就打算做的。吧。 我不知道，我猜测的。然后，所谓的金庸《七侠传二》啊，不知道是怎样的模式进行，因为他写金庸《七侠传》《七侠传二》的话。 应该还是会跟金庸有关系，但是角出场的角色可能不会是金庸的人了，顶多就像，呃侠客这样子会提到带过，并肩作战，可能会带就是会提到啦，比如说令狐冲啊、林平之啊，但是角色有可能都是侠客风云传的出场的人物的角色，这是有可能。可以休息。 我猜会是这样子方式进行《星耀奇传传二》的人物人物方面啊，难度快挂了。 有何本事？即管使出嚟啦！是错，是错。哼，老子费了这么大劲，受死吧！分身之蛛，这怎么念呢？烟雾，他妈的，还有埋伏！不对，这些窝囊动作全都未知，是某种障眼法。看清楚了。 而且不是真的，幻觉。那些倭人什么时候学会这些把戏？哼，海龙王怕了吗？开什么玩笑！我敖广创东海龙宫，从来只有人怕我，我可不曾怕过任何人。怎往上。我靠！影分身。啊，有点钝。 哪一个是真的呢？ <laughs> 哎，二打拳有点吃力啊！干咗孟婆汤，除我风度，判罪缺业，审恩断药。 作为就系愧对父母生育之恩。哇，咁担心嗰个啊？还好。空有一身武艺，却冇改变呢个世道咁深，终归只能系粗莽野夫啊！哦，还有气血就一。 一，一，一，一，先补个血啊！要补吗？感觉可以再蹭一下。我看看，一次打死两只吧。来，给你。 我有何本事？即管使出嚟啦！差唔多挂啦，还好还好，好好好，运气真好，哎，够了。诶，呃，一身武艺。 佢冇改变呢个世道嘅雄心，终归只能系草莽野夫啊！真听不懂，有人可以解释一下吗？诶，你呢？哼，这幅道画全是幻觉，连那漏网之玉给溜掉。那倭人会使这种把戏拖延，八成是为要通回去通风报信。特地派了这个些身怀绝技的黑人袭击还有王，看来已经成为那些倭人眼中钉了吧。 无间刑法，OK。 <coughs> 小李子，混账东西！大胡子，快给我拿医药箱来。海龙王，他已经给老子住口，值钱，给老子止住。帮主，老张，老杨，抱歉，快别说话了，小李子。帮主，断发那些活者，我。 我先，呃，小李子啊，小李子，那些天上的卧贼，该死！要是刚才老子早些察觉到，以我的武艺，要砍翻那些窝人是绰绰有余，但但却没人能救起这小伙子。在我没能躲隐的地方，又有多少人的性命像这小伙子一般被夺去？帮主，咱们听到上头有些杀声，你没事吧？ 多亏这的大胡子，老是没死。海上情况如何？快快报来！回帮主，那些倭子不理咱们船队炮火，开始撤退了。咱们要不要追上去？老子可真想趁胜干翻那些可恨的倭子。袁大胡子，你怎么看？我姐此次偷袭，您手下弟兄伤亡不少。以严盟所见，此刻应当以重整重整旗鼓为第一要务。 你的船队那种孤军深入，难保不会像刚才那般遇上倭贼的奇袭。如此仓促遇袭，损兵折将，可就不得不尝试了。总之，意思是先救人吧。不错，人死不能复生，咱们能做就是将还活着的人救起，能救多少算多少。嗯，老张、老杨，你们俩将他好生生葬，之后出海支援其他弟兄。你们听见严大胡子所说，能救多少算多少。 还有其他兄弟们的性命掌握在咱们手里。俺知道了，班主丁大侠，你们两个说的对。小李子，来生咱们再做兄弟。不错，来生换你做哥哥，咱们俩做你小弟。这东海龙宫兄弟的兄弟情谊，果然是经史难断。何况这些年能同你这么多好汉与窝贼相扣、相抗相较之下，我除了帮帮助杀了一些窝人，又做了些什么？让我听好了。 严大胡子却不是咱们东海龙宫的人，经过这一战，老子信得过他，是条大大的好汉。大家说，这些年是谁在阿鼻岛帮着咱们干倭寇的？是严大侠。是谁今日跟着咱们一起干倭寇？是严大侠。今后他有什么困难，得叫咱们东海龙宫成他情，他的忙。咱们东海龙宫往死里帮。帮主说的好，咱们往死里帮。海龙王，你。 行了行了，严大胡子，我老早想拉拢裘兰哥一一块干倭寇。我这么说是给你留余地，勉强压你入闸，东海龙宫。然后这一人管东龙宫，一就西门，不如多拉个人手，得手的东西咱们五五拆账。有你严大胡子相助，咱们获利肯定能再翻一倍。海龙王，你这样给我机会，我可不能说不。啊！ 这有什么难？阎王今日便入你这个东海龙宫！哈哈哈！好，大伙都听见。严大胡子从今天开始便是自家人了。好样的，严大侠，够豪气！严大胡子，都先把这当自己家吧。大伙都是兄弟。之后我让人带你见识见识他们东海龙宫的规模。咱们要让那倭群倭寇知道，惹恼东海龙宫的后果。想保护人们，光是武艺还不行。 源远不够，我需要更强大的东西。玩家可以查看和管理世界中所有帮众、贩卖、劳力。哎呦，所望所望乡里，部队单位在战斗中败退会永远消失。啊？那刚才那些人不是就挂了吗？可购买装备道具，每回每五回合商店会重新进货。 每回合会自动开启新的关卡，打探打上情报会开启额外关卡，随着费用越高，可派遣的探子数量也会增加，增加打探次数。哦，好像我们死掉就死掉了，是不是？ <laughs> OK，等一下啊，这这些是什么意思啊？等一下啊，先我么打？ 好，那我们侠客部队训练要花费四千元，这花费一回合吗？部队内无单位，那回合数我怎么知道？回合数呢？哦，没有钱是不是？哦，我有钱。 交易这个还好啊，好交易在这里。菊花啊，菊花啊，好贵啊，买不起啊， <laughs> 买不起。护队侠客库房，打探，打探花费一回合，一回合在哪里啊？剩余回合，剩余四回合。自由关卡，自由关卡。 那主线呢？这打探要花钱就对了。啊，买东西要花钱吗？呃，买东西应该跟回合无关吧？等一下，打探次数用完，获得威望确定，获得威望确定。哎，刚刚怎么回事？ OK，所以，哎呦，帮主新招收一批兄弟，做好实战训练。哦哦哦，升万十，可是没有主线关卡。好了，可能要解这两个吧。然后我们回合还剩四回合，打他已经用完了。 OK，大概就是这样子啊。新模式的话，OK，那这集到此结束啊。那我的影片左上方可以按，呃，有个连接，可以按一下订阅。我们频道欢迎到右下方的铃铛订阅打开。有看到粉丝按的赞，以以追踪最新消息。那从从上一集的影片到之后呢，都会成真影片字幕小帮手。那如果有人愿意帮忙我打字幕的话， 我会把你的名字放在下一部影片上面，然后也会放在影片的资讯栏下面，感谢你。那因为有些游戏是有视窗的，我会照视窗的对话念。那这些对话其实就可以，如果有有想打帮忙打的人，就可以不用打这些字的。我知道我讲话有时候会有点模糊不清，所以真的愿意帮我打字幕的人，真的很谢谢你，我一定会好好感谢你的。OK，谢谢。 谢谢收看，哦，好，拜拜。